tak ya bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, sahabatku sahabatku saudaraku saya membuat video lagi dan saya membuat video lokasinya di pabrik gula gempol yang mungkin konon kata orangnya di sini itu di cerobong asap itu ada sosok ular lah yang lilit lah dan di sini juga katanya ada sering penampakan lah itu saudaraku dan saya juga sama <clears throat> Kang Rohimin saya datang ke sini bertiga sama ponakan saya pengen ngungkap di sini bener nggak dan katanya di cerobong asap di sana juga itu ada sering orang yang pakai sesaji-sesaji juga gitu pengen ngambil benda pusaka yang di sana itu saudaraku <clears throat> dan saya juga sebelumnya saya terima kasih terima kasih sama penonton sama yang udah subscribe channel saya Kang Adi CRB <clears throat> saudaraku sepertinya udah mulai ada aura-aura yang masuk bisa ngerasain kang ya iya minta langsung cek aja situ langsung cek sekarang kan kita ngobrol dulu sebentar sama <clears throat> Oke saudaraku Sahabat Terima kasih banyak yang udah menonton Saya pengen ngungkap di sini Bener nggak? Di sini itu ada sosok ular lah Dan katanya di sini itu penguasanya namanya Nyi Brintik penguasa di sini Dari penguasa-penguasa yang lain yang di sini itu yang yang paling tinggi itu mungkin kesaktiannya atau apanya itu ya Nyi Brintik di sini dan dia juga sosoknya lumayan galak seperti itu saudaraku oke saya juga sebenarnya orang Cirebon juga sebenarnya saya juga kepengen bahasa Cirebon ya jarene wong Cirebon mah pengen ngungkap lokasi kan kene ki lokasi e emang lumayan agak serem auranya oli ya kanggo sedulur-sedulur Cirebon siapa baik kang marani mene ajalah kang arani sesembah-sesembahan Arab Jokot Muda Pusaka langsung Jokot makanan lah nganggo persembahan makanan aja ya Kang iya betul kalau oh, lamunan seandainya ngecek-ngecek anak persembahan makanan, pimen Kang lamunan bisa ke coba apa sih sebenarnya niate uang Kang Marani ini sampai nyembunyi makanan ya Kang lah iya betul lamunan emang anak benda pusaka pimen namun di Jokot baik Kang Jokot baik mari aja bu kebutan maning Kang oh. Ya wis, makan sedulur, sedulur Cirebon nyate lamunan bener nih kono ano benda pusaka entah nih ngendi kang kanggo persembahan sampai uang art nyokot sampai nyugul lah makanan lah artak tak jokot langsung tak kau balik nunggu mah oke saudaraku kita langsung lihat aja langsung deleng-deleng lokasi nih kini kayak apa sih lokasi e? ya langsung auranya cukup cukup kuat auranya cukup kuat kelihatan nggak sampai kelihatan ke atas kelihatan kang kelihatan ya jelas kan iya dan kata sapam yang di sini ataupun mungkin katanya sering melihat penampakan di sini ada mungkin sosok kuntilanak atau, atau apa kalau menurut pandangan saya Astagfirullah. Nih, sambut nih sama-sama dan itu itu apa ya apa mungkin kita obrolin kita obrolin mungkin yang nunggu di sini nggak seneng nggak seneng dengan kedatangan kita ke sini entah gimana gimana emang niatnya pengen nyari-nyari bener nggak di sini itu ada benda pusaka lah apa jar ini konon makanya ini kang Rohmin lagi berinteraksi juga lagi. gimana kang apa mau gue pengen ngapain di sini sini gitu mau cari apa gitu sini oh oke sedulur Eh, Kang hmm. Remimin ngomong udah berinteraksi langsung arep Kang gini mau Arab apa mini-mini ku arep jokot apa kepentingannya apa marani mini di orang mana kayaknya di sana bang iya oke okay dulur kita coba lihat langsung ke terbang asap itu kang iya tuh oke okay. tadi kayak ada orang yang jalan ke arah sana ya cuman kita hiraukan aja kita langsung tujuannya ke asap tapi kita lihat banyak orang yang kesini baik youtuber yang lain atau gimana selalu tertuju ke cerobong asap yang itu makanya saya bilang kayak apa gitu stone oh. kayak bener kan kayak anak kang ngalang-alangi mungkin kedatangan kita ke sini mungkin kayak seolah-olah nggak boleh ke sana ya kang iyalah seolah-olah mungkin kedatangan kita itu saya nggak boleh ke sana cuman saya tetap akan ke sana Harunya juga paling kuat ini di sini kita langsung lihat aja ke oh, sana iya. ya kang ya oh, iya. ayo, ayo. Hmm. berarti kita cari jalan dulu ini kayaknya pernah dilewatin orang ya ya kak iya iya iya ya, ini, ini jalannya ayo kita langsung nggak ada coba kamera mati depan kayaknya ada kena orang kadang sini ini bekasnya tuh sajen sajen ini iya kan sebenarnya dari sana pas kita mau jalan ke sini auranya kuat tapi entah sampai sini kenapa tiba-tiba agak merenggang gitu Assalamualaikum Assalamualaikum Siapa pun Kan gede? Ya, kita menjaga Kia anak sesajen kayak kia, kayaknya wis lawas. Iki apa karena anu wong marani ini, arep jejogotan barang niki ne? Iya bener. Tapi lah kan bisa. Bang. Ya kita pengen ngeru. Ini berintik nih ya Oke sedulu. Ini kena itu penguasa nih berintik arahnya. Nah. Terus yang kan jaga nih kene. Kita nah. gini gini. Apa kene? Oke dulu. Ternyata sing jaga nih kene ku naga kene anak bisa kapan nih ku hmm. Jogotan kali mampu. bakal tak jogot, bakal tak jogot. Ya kakak bisa jogot gini. Gitu. Tapi baik kita keluarin aja langsung. Hmm. Lama-lama. Hmm. bisa dulur pas begitu saya tarik saya keluarin entah apa yang nyerang saya dada juga Oke Kang men, lamun Kang anak benda pusaka kini niku bagus sih di Joko saya nggih Kang bagus sih Joko baik bagus sih di Joko baik kan iya. mau apa Kang ranjing itu mau Kang anjing iku jadinya kan nunggu nih gini hmm naga geni mungkin kang jari uang itu sering anak penampakan mungkin naga itu ngelilit corong buang asap mungkin sampai dulu tapi orang tanpa permisi maning tamu mancing main iya, tamu mancing main bacaan tani lagu berarti mau pas lagi interaksi tiba-tiba langsung masuk iya. mana? Ya oke sedulur memang lamun tempat-tempat mengkenen kang jari uang itu mungkin tempat zaman-zaman terdahulu lah apa maning mis aki wong kang nyuku nyuku barang makanan ki kelapa ibarang hidupa sampai busuk kayak kelapa nih katon jelas iya kan? jelas ora iya nah kelapane sampai busuk makanan di dupa mungkin niatnya harapan jokan benda pusaka atau apa atau mungkin di jalur kesejane ngerti langsung dicokot aja mana posisi ngendi langsung dicokot bae ya. oke okay. awas ya kameramen iya kan kiwa tidak ada serangan ada serangan istighfar istighfar selawat selawat ya iya kang ayo kan dibantu aku kan masih kuat kan masih insya Allah 是你的。 Savaş, savaş, savaş gidiyor. İşte bugün. İşte bugün. Oh, oh. Oh, işte bugün. Sonra, işte bugün. Waduh. Gak apa-apa tadi? Gak <coughs> apa. Maju. Maju. Sudah keluar tadi Kang ya? Iya, masuk lagi. とぼけた車輪の salong ka ti salong ya ti kamera lagi biar biar biar, biar kelihatan saudaraku ternyata emang bener nggak gampang ngambilnya jadi orangnya kuat udah saya gali itu dalam tapi tetap nggak keluar kayaknya nggak mau diambil <coughs> coba ini larinya kemana ya coba perkara belum dicopot kan kang iya langsung kabur lagi apa dulu mungkin pusaka itu bisa untuk diambil dan saya juga pengen nyoba meditasi dulu di sini coba kita meditasi dulu ya bang ya, ya bang coba kita meditasi biar dapat tenaga lagi biar dapat pencerahan lagi mungkin emang benar jari yang mau gue sih sok ada bisa jokot tapi menurut kita sih langsung pindah gitu mau nongol tapi langsung mislok coba meditasi ya kang terus ditarik paning ya. ning lokasi gini maning gini men ya. Iya. coba meditasi kan Mm. Oke okay, sedulur, mungkin waktu ini rada suwe meditasi kayak ya, rada suwe. Coba matiin baik kamera daripada durasi gue dawa gue ya. kamera lagi. kamera maju kamera 关紧，关紧。 ada yang lain nggak ada ya ada kan panas ya lumayan panas ya Wis kunci Bis? Udah. Sampai pada lecet. Oke saya dulu Alhamdulillah sampai tangan pada lecet-lecet tapi Alhamdulillah barangnya kena walaupun mau sempat gagal meditasi kumpul nang maning orang-orang ini tarik maning ya kak iya. Dungi gelem nongol. Coba maju. Gak ada bawa aku ya tadi ya. Gak ada kang. Oke, dulu merah ya bener ya. Bang. Batu ini mah warnanya iya. abang ya. Iya. Ya. Jelas. Oke, gini. Nah, batu ini abang. Sampai lecet-lecet. Sampai nyakar-nyakar lemah apa segala macem ditarik munjuk orang gelem orang gelem nongol tetep nyolke ngurek menjadi lama terus aku tak gali sampai bisa ketemu nih alhamdulillah ketemu bisa ketarik bisa kunci oke sedulur cukup sampai nih kini dikit mending barangnya di kau balik yang lamunan isine sesat disampurnakan kembali langsung kayak ya? iya bener bungki arane waktu apa engko ning mau coba di koneksi isi sebenarnya isinya apa kodame apa kegunaannya apa sampai wongku kok akeh kelapa pada busuk kayak kulit-kulit jeruk apa dikira tempat sugian mungkin jadi kayak gini saudaraku sahabat dimana aja tempatnya kalau tempat itu kita jadiin tempat sakral kita percaya pada situ itu ada pesugihan kita datang kita bawa sesaji sebenarnya dulu tempat itu nggak nggak nggak angker nggak sakral cuman banyak orang yang datang minta-minta di situ nah datanglah mungkin jin-jin atau pendung-pendung yang lain pada datang ke tempat itu pada akhirnya ngasih sesuatu sama orang yang minta minta-minta kayak gitu ya kayak mengkenen ya kayak iya. padahal tempat kini ku sebenarnya orang teman-teman angker orang teman-teman apa cuman karena diyakinin warga kini bahwa tempat kini ku angker tempat kini ku terlalu asap kini ku dililit ulah apa marani munjuk mukonan, mampani aku yang pada ini Pengen copot bedakin bedakin ya mukonan dulu cuman ya alhamdulillah barangnya sudah ya kayak ya. ya, ini memang langsung balik gue lah tangan pada lecet ke pada lecet lecet cakar cakar lemas sampai jeruk aduh guys sampai nih kini baik terima kasih sedulur wis nonton video kita wis nonton <clears throat> channelnya Kang Adi CRB syukur-syukur di joko hikmah baik aja sampai uang kang non ah nih anak ka lokasi ya kayak benda pusaka coba marah ini ah aja aja mau konon anak patiri wong kang awam pada asal mini-mini bayi tempat makanan sampai dolanan apa patiri kok kena dampake iya, timbuli fatal timbuli fatal lah ya, kang ya. Iya, karena ini dunia gaib itu laku hukumi laku hukumi karena apa wong nyantet tulisanmu dukun santet di penjara kulaka wong nyantet Ikulah kehukumnya, hukumi yang kau akhirat kayak konon telur maka dari kuen, kan ajalah mini-mini joko-joko benda pusaka apalah apalah beri duit pamor kebal apa aduh lah gunane wis masih mending sholat wa ya kang ya iya, sholat selawat kayak konon wae wis dulu waktu jalani ya wis lah sampai nih gini baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh